देश की सबसे बहादुर और तेज तर्राट अधिकारी हैं सुदेशना सेन गुप्ता जी हाँ बेहद खूबसूरत सुदेशना सेन गुप्ता के बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी से नहीं डरती सुदेशना कहती हैं वे मेरे पति और बेटे को मारने की धमकी देते हैं लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है सुदेशना ने म्यांमार से तस्करी कर लाई जा रही पंद्रह किलो सोने की खेप को भी पकड़ा था हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा उन्हें बेहतर कार्य के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का 2018 का पुरस्कार प्रदान किया गया है कस्टम चोरी हवाला जैसे अपराधों की रोकथाम करने वाली डीआरआई देश की अहम एजेंसी है और सुदेशना द्वारा पिछले पांच सालों में उनकी कार्यशैली और कर्तव्य निष्ठा के कारण उन्होंने करीब सौ से अधिक खतरनाक अपराधियों को धर दबोचा